Oi, gente, sou Keila. Eu sou uma gatinha falante. E eu vou aparecer na série Os Animais Falantes. É uma nova série. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou uma gatinha, sim. Sou uma gatinha comum e normal e eu sou criancinha ainda, sou filhotinha. E sou filha de rico. Pra vocês verem o quarto que eu tô aqui, esse é o meu quarto. Só que eu sou filha de rico. Mas tem um gato pobre nos episódios dos animais falantes e ele se chama Jason. Logo, logo ele vai aparecer aqui no canal do YouTube se apresentando também. Sabe, ele é gamado em mim, sabe? Nossa vida, oh meu Deus, você é um gato pobre gamado em gata, gata rica? Como pode? Eu gosto do Rick. Eu não quero nem saber do Jason. Bom, logo logo vocês também vão ver esse tal de Henrique, mas por enquanto eu tô me apresentando aqui. Pra, porque eu vou ser uma nova personagem aqui. Aguardem que logo logo eu vou enviar vídeos aqui. Logo logo. Logo logo vai aparecer outros episódios aqui. Aguardem. Tchau, gente.